Inilah New Electric SUV Polestar 3 2023. Polestar 3 adalah mobil full electric yang akan bersaing dengan BMW X dan Audi e-tron. Polestar 3 memiliki panjang 4900 mm, lebar 2120 mm, tinggi 1627 mm dan jarak sumbu roda 2985 mm. Interior Polestar 3 memiliki dashboard horizontal instrumen klaster digital 9 inci, dan layar sentuh 14,5 inci dengan format portrait. Polestar 3 menawarkan ruang bagasi belakang hingga 484 liter atau 1411 liter saat kursi belakang dilipat. Dan uniknya Polestar 3 juga memiliki bagasi depan yang menyediakan tambahan 32 liter dan atap Polestar 3 dapat menampung hingga 100 kg. Polestar 3 memiliki output sebesar 489 PS atau 483 horsepower atau 360 kW dan torsi 840 Nm dengan kecepatan tertinggi 210 km per jam dan mampu menempuh 0 100 km per jam dalam waktu 5 detik. Polestar juga menawarkan paket performance yang meningkatkan angka menjadi 517 PS atau 510 horsepower atau 380 kW dan 910 Nm sehingga mampu menempuh 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 4,7 detik dan juga dalam paket performance mencangkup pelek 22 inci yang standarnya adalah 21 inci Semua model dilengkapi dengan paket baterai 107 kWh yang sama yang dapat mengisi daya hingga 250 kW. Pada koneksi pengisian cepat DC, Polestar mengatakan itu cukup untuk mengisi baterai dari 10 sampai 80% hanya dalam waktu 30 menit. Dengan baterai terisi penuh, model standar dikatakan mampu berkendara sejauh 300 mil. Polestar 3 menghadirkan banyak fitur kenyamanan dan kemewahan, termasuk suspensi udara, panoramic sunroof yang memiliki logo Polestar yang menyala, pencahayaan semua LED di dalam dan di luar, pegangan pintu yang dapat ditarik dengan penginderaan jarak jauh, dan pelek 21 inci. Paket Plus dan paket Pilot juga dipasang sebagai standar seperti sistem audio 25 speaker dari Bowers dan Wilkins soft closing pintu, tampilan head up, dan pilot assist. Sejumlah fitur bantuan pengemudi merupakan standar pada setiap model Polestar 3, termasuk cruise control adaptif, bantuan penjaga lajur, deteksi penjalan kaki dan pengendara sepeda, pemantauan titik buta, lampu depan otomatis, dan sistem pemantuan pengemudi. Nantinya juga ada sistem LIDAR untuk sistem semi-otonom yang lebih canggih lagi. Harga Polestar 3 mulai dari 85.300 US dollar. Sedangkan untuk paket performance ada tambahan biaya sebesar 6.000 US dollar.